这期教什么？教一个组合啊！我们教过可能几十期、上百期的组合了，我也没记得这个教教教没教过。反正很多老用户已经遗失了，飘向大海，飘向天空啊！看做什么练习一下啊？直直摆直，很常规的一个拳法的组合，然后一个滑步上去，大腿内侧，不要踢着他的裆啊！不要往上撩，不要撩到蛋啊！蛋搞不好切一半啊！ 一半你可以自己准啊，过这边左腿踢完了，过这边我们要斜线切到他身体的他的右侧，我的左侧。因为我发动这个拳要移动到他正常护头的一个四十五度角啊，很阴险。来再来一遍，以直勾摆直左腿踢脚，过这边，把直，我还要砍他的大腿外侧，我太阴险。了。哦，就是我彻底干到他的四十五度角对吧？直身体摆前，把我刚打，哦，完全看不见啊，来，来个完整的，快。 试试啊身后摆直大腿内侧装直接过去对直摆直立放不动对换个位置好这是我的好再来一遍 而且我们还可以做，比如说啊，他打我，人的。来搬，有人。他打我，慢点啊！你看，有的时候我们练拍击发力，练这个技术；但慢慢我们先练攻防，怎么练？他打我，直勾摆直，慢一点，看清楚啊。看。对，对啊！对，直来防直，绕过去，对，绕过直臂板，来。好，OK，看，可以这样去做，练防守。 这样别人莫名其妙的一通组合，哇！站着不还手，也不会疼哎。他再打一遍，可以打快点，来。对，就是再来一遍，看。对，看这种感觉，慢慢的就建立了本能反应，好神奇哦！有技术，为什么实战中用不出来呢？因为你没有像这样去练习啊。好吧，感谢你收看，有空来成都来沙哥我玩玩啊。 我也即将离开这个美丽的地方，好吧，感谢收看，我们下期见。